Друзья, всем привет! Протопили сарай, вчора протаплювали, щоб стіни прогрілися. Сьогодні протаплюємо. Поки я делал освіщення, 4 лампи, моя возлюблена Вікторія побілила і побілочку закончила і помила всю плітку. Після старих, ну так воно і було грязненько після старих этих поросят, щоб ми отсюда тут це сарай у нас для доращування. Ми тут доращуємо від відйому е, до 30-40 до кг і потім ставимо їх в другий сарай на откорм. Тут все нормально. Кстати, мені підписчик, наш нововодолазький підписчик Василій Василій Роман, він купляв у нас нож. Ну, наш, ну, що ми на каналі продаємо. І подарив мені 10 лампочок. Вася, це твої лампочки. Він мені подарив упаковку економок лампочок отаких. І я 4 зрасходував сюди, а 6 ще оставив на той на новий сарай, там в котельні, в кабінеті проведу. Так що спасибо за подарок. Также буржуйка у нас функціклірує. Топим. Ну і все. Кинув лампу красну для обогріва. І зараз підемо забирати поросяток. Поросят забирати будемо в обізяни. Потім насипемо їм корма. Поросяткам сьогодні ровно 35 днів. Вони в нас родились 2 января. 35 днів. 6 е, штук ми 4 продали, 2 віддали і 4 залишилось мені. 3 моїх і 1 грижовик. Зараз їх будемо забирати. Я вже наготовив віси наготовив е, каструлю виварку, ми там поважимо їх і сюди перекинемо вже все. Ну а коротше такі діла. Пішли забирати у обізяни поросят. Друзья, ну чого ти, обіцянка? Друзья спрашивали, що то за риже, риже пятно. Тож е, дві витяжки крайніх було закрито, коли морози, а центральна одна відкрита. І оце ж е, е аміак все витягувало в цю витяжку і отакий осадок, рижий осадок. Воно не мокре, просто щось такий цвет. Ну воно ж аміак із мочі з усього тяне пари. От воно таке пятно. Мы потолок делаем под покраску, то тобто есть каждый год его красить водоэмульсионкой. Поэтому ну, покрасим в этом году и все. Ничего страшного. Ось наши пецики, 4 штуки, будем их забирать. Будем звішувати и запускать туда. Так, брошкина. Перва, перва Мадам Брошкіна. Ну на 30, на 35 днів вони хороші. От. 35 днів. Ottapas. Kysy tota. Oa. Thank you. Не, не хотят от мамки уходить. Вони сюди ще прийдуть через місяцок, уже на откорм. Понятно, що їм тяжело вже буде без мамки. Зараз перші дні будуть хрюкати, вить, нить. Фу, вроде бы 4 штучки тяжелі. Сейчас кинем на веса, який же вес у моїх в 35 дней. Тікай, Аська. А, включаем весы. Вот так. Включаем весы. І будемо важить і туди по штучці перекидувати у нове місто. Так, єсть кладемо кастрюлю, нажимаємо. Тара нулі. Нулі. Беремо первого. Тихо. Тихо. Беремо первого. Двенадцать. 20. Це грижовий клас. Біжи. Кричиш. Ей, Брошкіна. Десять. 760, ну, грубо говоря, 11 килограмм. Чого ти? Брошки на брошки. Давай тебе. І ще один ліпешка. Тихо. Тихо. 12. 0,40, 12 килограмм. Вот такой отъем. Вот такие поросята, друзья. 35 дней от рождения. Сейчас они, конечно, пока освоятся. Пока то все. Сейчас им предстартика. стартика. продовжу давати той, що вони їли. І воду їм, правда, треба привикнути із ніпільної поїлки пити, а не з такої, тому що по воді вон. Давай. Перелякані, бояться. І тут вони побудуть, може, місяць. Я їх до двох місяців тут подержу, опять взвісимо у 60 днів. Тобто 2 марта буде їм ровно 60 днів від рождення. Ми теж їх звісимо і, можливо, вже туди заберемо на откорм. В той сарай здоровий. А обізяна їх не буде чуть, загуляє нормально, так як і повинна загуляти. Тому що ми зробили отйом тих 6 штук, що продали. 4 продали, 2 отдали. И в ней уже, ну, якийсь стрес. Поэтому вона сейчас день-два должна загулять. А може і не загулять. Ну, то есть будемо наблюдати, ну, так лучше забрати, що свиноматка не чує поросят. Бо вони ж гудітимуть зараз, виходить, дня-два. І насчет грижовичка. Насчет грижовика будемо ми, мабуть, будемо робити операцію. Ми так побалакали, мабуть зробимо йому операцію, хай вже, якщо все вийде, все дай Бог нормально, то я думаю буде нормальний поросенок на откорм. А так з грижі вона буде ставати все більше і більше і буде неізвісно, що там і як там. Коротше, зараз тачку згоню, двері закриваю. І все, двері закриваю, потім на ночь. їм Підкину дровішок, щоб у них було тепло. Плюс лампа гріє, працює. І я думаю, буде нормально. Ось вже починають вони розхажуватися, рознюхуватися. Ну вже вони дуже здорові. Свиноматка лягану, що місце їм вже на чотирьох не вистачає у свиноматки. А скільки саме здоровий вийшов? 13, так? Да? 13 копейками, то й 12. 11. Ну да, самый маленький грыжовые, да, получается. 10 килограмм. Ну і ті, що в мене позабирали оці пареньки, приезжали, там тоже 10 плюс поросята были. Ну я и на глаз бачу. Я то и всех бачу, що більше 10 усі. Я думаю, вес нормальний для 35 дней. Неплохо. Я запишу на этом собі на трафареточки, буду їх звішувати отак у два місяці, потім допишемо, у три і так далі. Це буде обізянин виводок. Ну його всі ви знаєте, від обізянки, поэтому отак. Зараз їм насипати корм смисла нема, вони його зараз прям не їстимуть. Це буквально, щоб часик півтора-два пройшло, потім вони почнуть щось нюхати, щось це. А поки поки будуть оце обусваюватися. Брошкіна. Брошкіна. Чорна, хто не знає, це мадам Брошкіна. А це Філя і Макс чорні, це добізяни, це мої поросята. Так би просто сказали, при, якщо б я зробив би отйом без подкидишей, сказали б вес такий за те, що їх мало. А так їх було в началі 13 штук, потім 3 одійшло, осталось 10 штук. 6 уехало, 4 осталось собі. Поэтому стандартное обычное гнездо, то тобто, есть ніхто уже не скаже, що їх було там тільки п'ятеро, троє, то мені всегда так пишут, делаю отъем, нормальный вес, та це із-за того, что их дуже мало. Сейчас зараз їх було немало, обично. І отакий вес. Вес, я считаю, непоганий. Дальше вони должны стартувати і ще лучше набирать. Сейчас почнуть приобретать формы і так далі. І саме головне, що нам треба, щоб у них сейчас не було поносить на третій, четвертий день. А ну давай. А ну. Тут вода, як нажимаєш вода. Так, зараз понажимають, вони на все нажимають. Привикли. Нове, нове є. Да, грижовик на вид вроде бы крупный, да? А самый меньший, да? Каштана, каштана внуки, друзі. Це все е, каштана внуки. Обіцяна каштана дочка, це його внуки, виходить, від зятя якогось. Ми обізяну покривали дюрком із комплексу. Ось такі поросята. Ну я її опять покрию дюрком, попробую, може буде. Не три поросенка, все ж таки більше, там хоча б 7, 8, 10. Подивимося, скільки буде. Зараз вони покругліють буквально. Почнуть вже самі їсти хорошо. Стануть кругленькі. Ну а так, друзі, а так ми зробили тут освіщення, тому що тут було одна тільки ця лампочка постійно ночник. А так зараз ночник буде працювати, а це будемо включати виключати Все. Хоч руки дійшли це за перевода, кажу жінки, давай. Я освіщення зроблю, а вона вимила плітку, побілила все, чики-піки. Проблем взагалі ніяких немає. І тепер сюди заберемо київлянки. Це теж ми собі їх на откорм оставляємо київлянкиних. І так, кожен раз, коли оставляємо собі, садитимемо їх на откорм. Тут до 30-40 кг їх підняли. Потім у мене буде тут от е, дверь така нездорова для, ну, для подростків. Відкривати цю дверь через цю клітку і переганяти їх на щільовий пол. Там буде щелевий пол в будущем, надкорм. То есть штук 10-20 е, зібрав їх тут з різних виводків і туди. Там розподілив по 10-15 по штук. Там теж буде на дві половини менше і старше покоління. Ну, то есть отак. Я думаю, їм тут не холодно буде. Будемо підтаплювати, поки морози таке. Ну, зараз то оттепель, а взагалі будемо підтаплювати. Кожен день, якщо нормально, то Кожний вечір будемо натаплювати, щоб на ніч було тепло. Та і лампа, що не що. Лампа 250 яка теж нормально гріє. І виходить, я і 5 5 виводків, зразу можу їх сюди садити. 5 виводків, там продав виводок 2, а 3 собі сформував і перегнав туди на откорм. Тобто удобно буде в будущем. У нас в цьому році предстоїть багато строїтельних робот, бо в мене там Кроме щелевого, ще треба кое-що зробити. Таке теж грандіозне. Аби грошей тільки на все хватало. І так потихоньку-потихоньку наращуємо. Наращуємо, вирощуємо, откармлюємо, друзі. А так забрали. Так що всім спасибо за внимание і всім пока.